Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, eh, sono qui per ringraziarvi del vostro lavoro e del vostro impegno. Sono anche lieto di annunciarvi che le nostre vendite sono aumentate del 40% durante quest'ultimo trimestre. Ora possiamo cominciare. Grazie, grazie, grazie, grazie signor direttore. Un brindisi all'azienda. Salute. I invite my employees to see it. I thank them for their good job. I am more relaxed than in the office. I offer the dinner to them uh, for their successful job. The employees hug each other when they meet at the restaurant. They are friendly and familiar, but they shake hands with the boss.